ассалаумағалейкум алейкум ассалам жақсы жақсы шүкір көрінбейсің ғой көптен бері нерсті дарылаттың нені нерсті нені дарылаттың дейсің нерсті не нерсті дарылаттың нерсті нені нені